Arkaitz Estibali pertsonaria beti izan da gurekin eta gaur ere ez du utxik egin bere bertsoak lagun izango dituko gaur ere Aurrera Arkaitz! Pensionista maitea Nire bezarka da Burruka luze ontan Eredu bat zara Zenbat oztopo jarri Eta zenbat traba Nien naiz pensionista Langilean aizara Baina zuen borroka, gure borroka da. Baina zuen borroka, gure borroka da. Prezioak gorantza, doaz barra barra, Gasolina eta gaza edo argi Familia askotan egoera txarra Jarraitu burrukatzen ta egin indarra Izten den borroka da, galtzen den bakarra Gaitzen den borrokala, galtzen den bakarra. Gobernuak nahi zaituzte, kaletik aparte, baina zuek zarete, herri honen parte injustizia bada gero segizarte arrazoia duzue ta segi jotake burruka du inontan irabazi arte burruka du inontan irabazi arte Nuestro al Estivales, nuestro Bercholari!